生活忙碌不想爆肝的朋友们可以选择另一种游戏体验，但少了团队活动和战功的机会，其他体验内容大部分都能参与到。如何打下七地？以下是用两个队伍派出的等级和兵力、战法、画面所展示的内容。 接下来是主力的战报内容，这里不做说明，快速带过。打下 l 的 V 七 D 需要的队伍等级，正常情况下，派出城将队伍等级在三十五等以上，只需要有一千四一万四千七百以上的兵力，两个队伍会比较保险。 另外，画面再带到打下基地时，主攻的城池当时的建设和军水情况。测试的内容所使用的方式分析，目前没有数据可以提供，能否在赛季开始的时间开荒也一样适用，但主攻们有兴趣可以不妨试试。影片这里是回归第七天。 打下的基地，告诉主公们有能够能获取资源的小技巧。除了屯田以外，其他资源取得、试炼、解任务章节会有爆仓的情况发生。如果能够善用资源分配，也能快速升到城池君主席八本。 再来练兵的技巧，好的武将带队伍等级升的也会很快，省去花铜币练兵的时间。这里是用两个三十九等级的武将，挂一个五五等级的武将去刷四五 D 到二十等，再去刷六 D 到三十五等，以此也能快速升等。 印象中，刚开始的时候是官方给的战法点，将金将沉将的两只一第一、第二战法全部都点满，经验值也是官方提供的，然后快速升到三十九等。 当队伍经过特殊地形的上面，会有符号标志出现，并且在画面中，到可以选，可可以看到有可以选择的特殊按钮。 自发和强敌对打时，在等级差距大的情况下，一样能够打赢的几率，这里一样不做说明，快速带过。 以上是个人的心得体验分析，也许主公们会有不一样的玩法，只要玩得有趣，不影响心情，保持休闲的乐趣。祝各位玩得愉快！